Ilisubiriwa siku moja tu DJ josia apande mlima Kilimanjaro na kupiga ngoma ya single again ya kwake Harmonize ili kumshawishi Harmonize amtazame kwa jicho jingine na kumpa kibali kufanya naye kazi. Yes, Harmonize aliahidi kutoa support kwa DJs kupitia kufanya nao ngoma, ndipo DJ Jozy akamvuta studio na kutoa kazi yake ya Namficha. Challenge nyingi zimefanyika na hatimaye tumeona video imetoka kuwapa ujumbe wa Jozee baada ya kufanikisha yote hayo. Ameandika, kufanya mziki na Tembo yani Harmonize ilikuwa ni ndoto yangu ya muda mrefu. Asante Mungu, ndoto yangu imetimia. jozi anatujuza hayo kwamba marengo ama ndoto ile ya kumvuta Harmonize kwenye ngoma yake moja, basi alikuwa ni malengo yake ya muda mrefu, na anamshukuru Mwenyezi Mungu ehe, malengo yake yametimia. DJ Jozy amekuwa moja kati ya DJs bora sana kwa hapa nchini kwa kipindi cha hivi karibuni, ambapo tumeona naye akipata mafanikio makubwa pamoja na kuweka rekodi mbalimbali ikiwemo hivi majuzi ambapo alikuwa DJ wa kwanza kuweka seti ya muziki katika kilele cha mlima Kilimanjaro na kutumbuiza huko kwa takriban dakika 15. DJ jozi pia amekuwa na historia ya kuinspire vijana wengi sana kulingana na mazingira aliyotokea, lakini pia life na mapambano yale ya maisha na vitu kama hivyo vimeinspire vijana wengi sana kuamini kwamba inawezekana, kwani kipindi cha miaka minne nyuma alikuwa ni machinga tu maeneo ya Kariakoo. Sasa hiyo inaweza ikakuonyesha ni kwa kiasi gani mapambano yanaweza yakamfanya mtu akabadilika muda wowote, na ndivyo DJ jozi alivyoaminisha vijana wengi. Amefanya pia show mbalimbali ikiwemo kuwapigia mziki wasanii wakubwa kama Burna Boy na Rema pamoja na wengine ambao wamewahi kuja hapa Tanzania lakini si hapo tu, ameshafanya performance sehemu nyingi ha, nchini Uganda, lakini pia Dubai kule na sehemu mbalimbali nje ya Tanzania. Ngoma yanamficha moja kati ya ngoma bora kabisa kwa mwaka 2023 akiwa Harmonize ndani yake pamoja na DJ jozi wamefanya kitu kizuri sana, na hatimaye DJ jozi hajawa mchoyo wa fadhila ndipo anaamua kumshukuru kila kukicha Harmonize kwa kile alichomfanyia. Mimi ni Meki Mchane na kusogezea dondoo mbalimbali za burudani na mastaa wako kupitia hapa hapa Mike ya Stein TV. Tafadhali subscribe chaneli yetu na uendelee kukaa nasi zaidi.